Здравствуйте, все те, кто смотрит меня! Сегодня мы будем рисовать с Днем Победы. Для начала наметим, какой высоты у нас будет мальчик. Мы сейчас вам мальчика рисовать. Вот до сюда он будет. И рисуем ему сначала голову. Примерно. здесь у него будет идти ухо Теперь будем рисовать ему воротничок. Начинаем рисовать вот отсюда. Так. нам рисовать девочку. Она будет у нас вот до сюда. Сначала мы ее рисуем печку. Девочка у нас будет помладше мальчика. рисуем здесь. Далее рисуем другой главик. Сначала мы нарисуем брови. всех сторон одинаково. Это одинаково, это, что все были одинаковы. Я буду разукрашивать Глашу. Начнем мы с мальчика. Сначала разукрасим Зараз використовую таку ver из него бегать. Сейчас я буду раскрашивать.